calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idiin salaam walaalahaga qaaliga asxaabta qaaliga meel kastoo dunida aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiinuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kuukeen haya asxaabaysaa tihiin fiican tihiin maasha allah annoo waa idin fiicanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa rajeynaa idinkan inaa caafimaad qabtiin ilaa idii siyaadiyo inta xanuus ilaaha caafiyo inta caafimaad qabtan ilaaha u siyaadiyo maasha allah asxaabay maanta farxiyo maxay idiin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaan samaysanaynaa biisa cananaas biisa cananaas aan samaysanayna insha allah gabar abaayo iga soo dalbatay inta gasaca cananaas aan haystaa gasaca suweynta waan ku wada sameynaya insha allah inta waxaan ku haystaa laba koob oo bur eh laba koob bur ah koobkanaan kusoo cabiray laba koob iyo haaf waaye haafka waa ka reebe labada koobaa inta kushubo kadibba haafka soo cabirta hadduu lacalaga jilcaan ku adkaysan rabaa hadduu ilaaha idmo laba koob bur ah sokor yaraan ku dari rabaa laba qaando camal saliid yar aan ku dari rabaa laba qaando camal haduu ilaahay idmo hal qaando leebada ama fixiso ama khamiiriso saa u taqaano aan ku dari rabaa cusbo yar insha allah intana waxaan ku haystaa dalac bilaash aan ka sameynaya kajab aan ku sameynaya dalac bilaash aan ku sameynaya insha allah yaanyo iyo waxaan ku haystaa basbaas saddex xabo iyo basashaas oo isku sameynaya insha allah iyo riifkii kor looga shubi lahaay insha allah intaasaan ku sameynayaa iyo townahaas ma fahanteen townahaas gasaca aan ku sameynayaa ila socda marka haddii ay tahay markii kugu horeysay aada soo booqato janaalkeena please subscribe inoo saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walba cusub laag saar commentiga iyo laadka naga soo dhiisa shiishaar garaya asxaabtiina la wadaaga waa kaas asxaabe haddana waa samaysaneynaa insha allah waa qasanaynaa ila socdo waxaan haddana waxaan kusoo darsanaya leebatadii ama fixisada ama qamiirisadii saa u taqaanid inta qiyaastaada ayaa ku darsan kartaa hal xabo ukun ee ukunta midintusiina amaleyna halkaas xabo ukuntaa ku daraya insha allah waxaan kaloo ku darayaa saliid yar waxaan kaloo ku darayaa sokor waxaan kaloota ku daraya cusbo cusbo wax yaran ku daray qiyaaskaaga ku darsan kartaa adna haddaba waan qasayaa ila socda marka ayaa mika daraayo intaana isku qasaa inshaa allah usoo qasaya asxaabiye si fiican soft smoothan kasoo dhigaa insha allah markaasaa idin tusaya asxaabta asxaabi wadkana maasha allah saana usoo qastay oo ujeediin oo malaynaa suu smooth ugu soo baxay waxaan sameynaya hadda daboolan soo saaranaya markuu noo soo faxo kadib aan sameysanayna insha allah hadda daboolan saarayaa inta waxaan ku haystaa yaanyadii waa idiin sheegay yaanyadaana soo soo karinaa dilaac bilaash karis qofa aqooni ma lahan dilaac bilaashkaanaan karinaa waa soo karinaa waa soo sameynaa kadib markuu ka noo soo faxo aan marmarinayna insha alla burku markuu noo soo faxo ina socdo marka haddana burkeena noo soo faxay xiraa isku celcelinaya waan kala goynaa hadda laba xabanka kala dhigaa laba cadanka kala dhigaa markaas kadib aan fidinaya insha allah saxaabi hadda jabkaana soo goostay jab yar kalena waa reebe hal xab weyn iyo hal xab yaraan ka dhigi rabaa saxankaana weyn ujeediin amar inaan saxanka foornada ku sameynooyaa saxankaanaan rabaa inaan la ekeysiiyo halkaanaan hadda fidinayaa bismillaah saa u fidinaa ujeediin weynaan ka dhigi rabaa waan isla ekeysiinaya insha allah hawa geesna inuu ka weynaado geesna micnaa ka yaraadaan diidayaa saasaan iskula ekeysiinaa dhammaan kiis fudud waaye binsa aada u fudud yahay dalac bilaashkay wax dhan waa soo diyaarsaday geesahu ka dhadhacay hadda waxaan sameynayaa saxankaas soo saaranayaa waa ujeediin asxaabe waxaan kula ekeysiinaya gacanta saliidaan soo mariyay saxanka iyo bur yar oo meel dheer ah diinamaleynaa waa kanaa saxankii waa lasoo ekeysiiyey ma ujeediin geesaha dhan sasa lasoo ekeysiinaya maasha allah haddaa rabta fargeeta hadaa haysatid saas aa ku leedahay duldulal yar yar oo sharaxaad yaraa u sameynaya ana hadda muu sameynayay inta waxaa igu jiro dalac bilaashkii qaandadana ku marsan rabaa markaas dirac bilaashka saas aan kusoo kariya yaanyada waa soo shiiday basashaan ku shubay yaanyadan ku shubay waa soo shiila leh bis wax biyo ma kusoo darin bismillaah dilac dilaxdilaaskiisa saana usoo marmariyey hadda waxaan kusoo shubayaa jiis waxyar waxyar koro korna ugu shubi rabaa marka hore hoos haafan dhexdeed ugu shubayaa micnaha hoos ugu shubayaa faanteed aan kale kusoo shubayaa malaygii saxaabi haddana waxaan kusoo shashubay tuunahii ama malayga saca waxaan soo saarayaa cananaaskii ujeediina umaleyna usoo saaraayo saasaan u saaraa insha allah waa kan asaana usoo sarsaaray oo jeediina umalaynaa haddana waxaan kusoo shubayaa jiiskii aan reebaayay mafahantee jiiska sasa korka ugu shubayaa wuxuu kusoo baxayaa gaariska arag maasha allah kusoo baxaa insha allah idinkaaba yaabi doontiisu kusoo baxo waa kan asaana ugu soo shubshubay jiiskii kaleeto halfaa reebe because halkalan sameyn rabaa hadduu ilaahay idmo halkan le ma ahan fahandeen halkalan sameynaya insha allah saana ugu qurqurxiye hadda waxaan sameynaya waa gelinayaa ilaa labaatan iyo shan daqiiqo formada koraa kashida kor iyo hoosaan kashida aan dhehee ilaa labaatan shan daqiiqa ku jiraysa labaatan shan daqiiq kadib waa idin tusaaya suuq soo baxa asxaabta qaaliga ila socda asxaaba waa kanaa maasha allah labaatan shan daqiiq ilaa soddon daqiiqa ku jiray foornada kor iyo hoosa marka hore kasoo shida waa soo kuleystay haddaa caadi u shidanaysidna ilaa afartan daqiiqo ilaa soddon daqiiqo ilaa soddon iyo shan daqiiqo wuu ku jiri karaa waa kaasaa maasha allah saasuu kusoo baxay waa ujeediin oo malaynaa wuu soo gaduutay kor wuu kasoo gaduutay hoosna waa idin tusaayaa waan soo jarjaraa hadda saxana kusoo diyaarina waa idin tusaa marka saxay waa kana waa soo diyaariyay waa soo jarjaray saana usoo jarjaray si waaweyn usoo jarjaray saartida u jarjaran kartaa ma fahanteed hoostiisana waa kaasaa gaduudkaas waaye maasha allah dhammaantiisaasuu nooga soo wada baxay ujeediina umaleynaa dhammaantiisaasuu kusoo wada baxay kana xoogaa yar macnaa caadi waaye gaduud saa-iduu noqday inta kale laakiin maasha allah kaariskaaray kusoo baxeen waa idin tusayaa ujeediino maasha allah saasay noogu soo wada baxeen saa jeceshahay maaragta aa ka dhigan kartaa daarta gaduudka zaa-idka dhaqsaa micnaha foornada gadaysan kartaa laakiin aniga gaduudka zaa rabaa maasha allah waa arkaysan se iskugu dhinte jeeski iyo malayga yaanyadii wixii dhan waa isku dhimeen waa arkaysan gaduuday kusoo wada baxeen maasha allah aan ku dhahay haddaa soo tijaabisiin insha allahu tacala waa ka helaysiin asxaabe idinkana soo tijaabiya intay taqaana way taqaanaa inta aqoonina ha ka faa insha allah bliis hadaad ku cusubtaa janaalkan subscribe inoo soo har soo dhawo gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walba cusub aan soo gesho hadduu ilaahay idmo la-agta iyo commentiga naga soo dhisa insha allah haddaa saa-id ugu heshana sii shaar garay asxaabtaada la wadaag waa kaasaa intaan ku kulmi doono kulankan iyo kula lamid ah ama video cusub intaan kasoo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu by by